ikkita keldi javob to'g'ri aka birni uydan olasiz bunaqalari boshqa kelmaydi точно roman bayronni beraymi xayrxon aka hamma o'tsini o'tqanmi paxtakorda отдельный narsa yo'q hamma bitta yo'q man burchak o'zgartiring deydi ha O'ynaymizmi? Tansu, bilan. До свидания! Бай-бай, бай-бай! Автокор чемпион! Гончар! Гончар! assalomu alaykum sport uz sayti kuzatuvchilari xabaringiz bor bir necha soat oldin butun internet tarmog'ida paxtakor bosh murabbiyi shota arveladze jamoa bilan xayrlashgani va uchib ketayotgani haqida xabarlar tarqalgandi biz sport uz sayti ahil jamoasi bilan birgalikda hozir toshkent xalqaro aeroportida kutib turibmiz shotani kuzatish jarayoni bilan e, jarayonni sizlarga baham ko'ramiz нормально я да я домой еду тоже <laughs> домой съезжу можно Ну, дай бог, конечно, вернемся. Да, да. Потому что в кино не очень удобно. Вот так вот, да. Вот так отлично видно. Давай, давай, давай, ребята. Завтра корреспонденты, завтра уже э, сегодня в полете будут корреспонденты будут. Обязательно инстаграм метки. <laughs> Bo'ldimi? Rahmat. Ну, знаете, э, как бы такая большая потеря. ну, не то, что большая потеря, да, но для узбекского футбола. Узбекский футбол, скажем, потерял э, в лице э, хорошего, грамотного Э, специалиста, э, грамотного менеджера. Вот. И поэтому, я думаю, э, будет не хватать каких-то моментов. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И здесь, ну, я думаю, что клуб Пахтакор будет продолжать, продолжать развиваться вот в этом данном направлении, которое было задано именно непосредственно команда Орленок. Нет, я продолжаю всего, потому что э, предложение ну, ну, ну, Просто было предложение неофициальное. А. Но я вернусь после Нового года и мы встретимся. Все уже Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. С наступающим Новым годом. Удачи, ребят. Всего доброго. Thank you. So still I have uh, one more year contract. Um, Partacor is for me like family. First of all, uh, thank you for Shota uh, that uh, he gave me the chance to be here. And I'm sure, uh, I hope still that he will be by Partakor, but uh, when no, I wish him all the best. But like I said, inshallah, he will stay uh, by Partakor. Um, I'm, I'm positive for next year. I will be hungry to to get more trophy than this year. So that means uh, Asia Champions League, everything uh, that we are uh, more successful. Also, we heard that uh, you have some uh, advices from Swiss clubs. This always uh, in media, but now I don't have um, correctly some offers. So I have a contract here, one more year so that's why I prepare me for for Portacor, and um, we will see what happens. Thank you. Thank you. Thank you all the best. hozir bizni oldimizda paxtakorning ashaddiy muxlislaridan biri javohir assalomu alaykum hammalarga mana bugun shotar veladze o'zbekistondan ketayotgani uchun shu tarbiyalardan kuzatib olgani chiqdik shu tarbiyalansa bizaga judayam chiroyli futbolni birinchi navbatda olib kirdi biza birinchi marta osiyoni arab jamoalaridan endi harbiy mintaqa bilan o'ynadi asosan ulardan qo'rqmasdan maydonga tushdi osiyo chempion ligasi bu chempion bo'ladigan yilimiz edi endi nasib qilmagan ekan lekin jamoamiz haqiqiy yevropa futbolini haqiqiy o'zbek futboliga haqiqiy futbolni olib kirdi desam bo'ladi uni birinchi qilgan ishi professional jihatdan jamoani juda chiroyli tarzda olib yurishi jamoani har bitta kerak bo'lsa matbuot kotiblari kim nima desa desam mana shu oxirgi man biladigan o'n yil ichida shu terveladzedaga o'zbekiston futboliga birorta hissa qo'shgan insonni bilmayman nima deb o'ylaysiz shu ketgandan keyin undan kuchliroq murabbiy keladi e, jamoa mahalliy murabbiyga topshiriladi agar mahalliy murabbiyga topshirilsa jamoa yuz foiz orqaga ketadi u buni biz bilamiz chunki bizani birorta murabbiy hali paxtakor darajasidagi murabbiy emas chunki paxtakor o'zbekistonda har qanaqa murabbiydan kuchliroq jamoa bu jamoaga bittasi kelsa man chempion qilishim mumkin man unaqa qilishim mumkin deyveradi lekin yevropa futbolini futbol o'ynashni o'rgatib ketish o'ti bizani futbolistlar to'g'ri kuchli futbolistlar texnika jihatdan yuqori lekin haqiqiy futbolda shotari ladze isbotlab ketdi agar mana shu terma jamoamizda ham hadeb kim trener bo'lsa o'yinchisini torttirmasa mana shu veladziydagi murabbiy kelsa bizani terma jamoa ham jahon chempionatiga chiqadi mana shu tarveladze misol paxtakordan ketgan ketganmiz omad tilaymiz omadini bersin lekin bizani milliy terma jamoaga mana shu tarveladze darajasidagi fidoyi yaxshi murabbiy kelishini tilab qolardim assalomu alaykum futbol muxlislari barchaga mana shu kun uchun shota arveladze uchun ham rahmat deyman shota arveladze bilan mani tanisa yaxshi biladi Э, tortishgan kunlarimiz ham bo'lgan э, juda qattiq tortishganmiz chunki man paxtakor man tugul hamma paxtakori muxlislari klub uchun jon beradigan muxlislar man bunaqa muxlislarni man shu paxtakorga uch to'rt yoshimdan kelgan esimni tanigan paytimdan э, shu aka ukalarimni qadrdonlarimni bilaman bir oilamizni va paxtakor to'g'risida и shu tarilaziya to'g'risida man bundan keyin ham yaxshi nimadaman iliq issiqda даже bunaqa klub o'zbekistonda toshkentda bitta boshqa klub muxlislari aytishi mumkin paxtakor undoq paxtakor bundoq hamma paxtakorga qaraydi deb lekin boshqa klub muxlislariga ham futbolistlarga ham xuddi shuni taklif qilardim o'zini klubida o'zini nomini qo'yishga не только paxtakor boshqa klublarni ham man xohlayman bundanda kuchli и bizlar bilan raqobat qilishga taklif qilardim assalomu alaykum sport uz saytini muxlislari ijtimoiy e, tarmoqlarda tarqagan e, gaplardan biz shu arilazni ketishini eshitdik shu arilazi bizni paxtakor jamoamiz uchun juda ham ko'p mehnat qildi o'tgan yili trebl qilib berdi bu yil o'zbekiston chempionatining sovrindori bo'ldik yana o'zbekiston kubogini oldik bunda shu targ'ilazning mehnatlari o'sha arg'ilaz bilan birga yonida turgan yordam bergan murabbiylar katta ishlarni bajardi shu sababdan biz shu targ'ilazini butun muxlislar nomidan juda ham yaxshi ko'ramiz har doim biza muxlislarni ham nima deydi biza muxlislarni e'tiboriga tushgan murabbiy shuning uchun bugun shu tariqasidan ketishi sababi bilan mana shu bir necha muxlislar paxtakor muxlislari bilan birgalikda xalqaro aeroportga uni kuzatgani chiqdik shu tariqasi to'g'risida qancha gapirsak shuncha oz biz uni mehnatlaridan xursandmiz uni keyingi ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz har doim yaxshiliklar nima deydi muxlislar nomidan unga kattadan katta rahmat aytamiz omad tilaymiz o'rinda yana bir savol paxtakor yetakchilaridan biri jaloliddin masharipov ham jamoadan ketishi deyarli hal bo'ldi nima deb o'ylaysiz shota bilan masharipovni ketishi bir biriga bog'liq emasmi man unaqa deb o'ylamayman jamoalarga o'yinchilar keladi ketadi shuning uchun endi murabbiy ham keladi ketadi ularni bil e, ketishida manimcha bog'liqlik yo'q manimcha man shunaqa deb o'ylayman Żądamy dla Дай Бог удачи всегда, будь здоров! Шотар Веладзе, ла-ла-ла-ла-ла! Шотар Веладзе, ла-ла-ла-ла-ла! Шотар Веладзе, ла-ла-ла-ла-ла! Шотар Веладзе, ла ла ла ла Abi, sen bana nasıl Tamam, seni yiyor. Ya tamam, Ya, ya, ya, ya, ya. Çıldırın, hayran, hayran, hayran. Ali Şükrü. Cahiliydi. Sen de sıkıntı. Diğer Ваш комментарий, Кадыров Узбекистан. Ну, это очень приятно. Хочу ребятам спасибо сказать, всем спасибо сказать. Сейчас э, не просто мне говорить, э, находить правильные слова, но я хочу всем спасибо сказать. Почему не продлили контракт? А, ну, это уже прошлое. Я хочу всем, э, всех поздравить с наступающим. Пожелать самого-самого хорошего. Крепкое здоровья и ребятам вот такой энергии, чтобы они всегда с такими энергией болели за футбол, за Пахтакоры, за узбекские значит, э, победы э, в, в будущем. Спасибо еще раз. Deixa eu ver se você vai lá, lá, lá.